Pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi. no quiero nada sin ti. No quiero ferais-je sans toi Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus À dónde iré Que si me que ferais-je sans toi Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus Pas un pas sans toi Pas un pas